နိုက်ပါဆွမ်းတော်မပြလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာသူ့တရားကပြောတယ်ပဲဟိုတိရမလားတိတယ်တိတယ်ဟဲ့အေးဒါပေမဲ့အဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောပါဘူးအမတာသူ့ရဲ့ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ဘာပြောဒါမှမဟုတ်အဲ့ဟွာဝဲသွားအဲ့ဟိုပဲသွားဘရိုလာအဲ့အဲ့ဟိုပဲသွားအဲ့မှာပဲသူတို့စုံကြတယ်လာလာစုံကြတယ်ကြည့်လား YG ရကောင်တွေပဲပါတယ်ဟာ YG ဘာဆိုလား TNN YG I know I know ဟမ်လောက်တော့ဒီမှာဆင်းလိုက်ဒီမှာဆင်းလိုက်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီနားလေးကိုဆင်းလိုက်ကားတွေ့လိုက်အဲကားနဲ့ football area လေးသွားလိုက်ဘောတွေလဲလာမယ်ဘောတွေလဲလာမယ်လူတွေလဲလာမယ်လုံးဝတကွင်းလုံးလိုက်ရှာနေကြမလို့အမှပဲထိုင်ဆောင်နေရတဲ့တွေလူတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းလာနေပါတို့မင်းမော်နေရှာပါမင်္ဂလာပါဗျာအာပါလာတဲ့ပါလာတာပဲပါလာတဲ့ကိုပါလားအဲ့ကောင်နေနာလိုက်ပြင်းမလားရေဆုံး၄၄၉ မကားရှင်ရတယ်ဒီကောင်နေထိုးဆင်းသွားပြီနော်ကျွန်တော်လိုက်သွားမယ်ဗျာကျွန်တော်လိုက်သွားမယ်ပေါ်သေးပါဘူးဟိုကျွန်တော်လိုက်သွားလိုက်ကျွန်တော်လိုက်သွားလိုက်မယ်အဲကောင်လေးရှိချစ်တာကိုချစ်တာဟောပါဒီမှာလည်းပါလာဒီနာဘောလုံးကတော့ကားရှိတယ်ပါရတယ်ဗျာကားကားဘက်ကီဘက်ကီကမဘက်ကီဘက်ကီတွေဘက်ကီတွေဆုံးမလို့ခေါ်ပြီးပါဟာမဆိုးပါဘူးစပ်ပြမဖေးလို့ကွာယူလိုက်နော်ဘက်ကီယူလိုက်နော်ဘက်ကီတွေ ွားပါတော့ခက်လက်လက်ထိုင်ကြည့်ဒီလူနေရဒါဆိုကဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးအောင်မတွေ့ဘူးတကယ်နစီရှိတယ်ပင်ညာခေါ်ခေါ်ခေါ်တော့ဟုတ်တယ်အဲစမောကပိုင်းနကောင်ရတယ်နကောင်ရပါကြီးအဲ7မိနစ်ဗီဒီယိုပေါ်အများကြီးပဲနော်ဒီဘက်တော့အများကြီးပဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲမဟုတ်တယ်ဒီတော့ရောက်နေပြီဘာသာဖက်ရတယ်โอ้โห မောင်းလို့တော့ကြီးဘယ်ရောက်သွားလဲဘာမှမပေးဘူးနောက်ရှိမှာအကကိုင်းကိုင်းဘယ်လိုခေါ်လဲကားဘယ်လိုခေါ်လဲ enemy တွေကြည့်လို့ရတယ်ကြားလားကြားလားကြားလားမရဟုတ်လေတနက်ကိုရှိုးကျွန်တော်ကျွန်တော်လိုက်ဒီမယ်ကျွန်တော်လိုက်ရိုက်မယ်ဆက်လို့လိုက်ရလို့လို့ကျွန်တော်မရဘူးဆော်ပြလိုက်တယ်ဟာရဘန်တော်ပြီဒီကောင်တော့ဘန်တော်တော့နားနေလေတော့တကယ်နားနေကိုမကိုမကိုမကြားလိုက်ဘန်ကား ဒီမှာကျွန်တော်ရှိဘယ်သွားလိုက်တာလဲခွေးသားတွေကတိုက်ပါတယ် frame ကကြောက်သွားတာကွာ69ဒီမှာဒီမှာဒီမှာထိုင်းနေထိုင်းနေဘယ်မှာမှကြည့်တော့ဟောကားနဲ့ကောင်တွေကိုလိုက်ကြိတ်ပြီးတိုက်ရမှာဒီကောင်တပားမပါဘူးအကျွန်တော်လိုက်နော်ကျွန်တော်လိုက်နော်ကျွန်တော်လိုက်ကျွန်တော်လိုက်ကျွန်တော်လိုက်ကျွန်တော်လိုက်လာစားနေဒီဘဲကွာဟာလုံးမမင်္ဂလာပါဗျာမကလာဟောကွာရေရေနဲ့မလားโอ้บ้าน้ามาพุชะพุชะเนี่ยคุยตา Vào đi vào đi vào đi vào đi vào. Không biết là gọi đi vào này. Đó đó đó đó đó đó. Ok ok ok ok đi vào. Không biết ya ya ya ya chạy chạy. Đó đó đó đó đi đó đi đó đi đó đi đó. Trên này đủ rồi. Ta vào vào. Ờ cậu này bên dưới cậu này. Đấy, đá về. Chi đi chi đi đâu mà đi đâu mà. Bảo à là. Chó để chết chứ đi. ပွဲထဲမှာရှိနေတယ်ဘောပါအာအောက်ပေါ်လာပြန်ပြီဒီတဲ့နေကြီးနက်နက်လာပြီကောင်းပါလေနက်နက်လာပြီကြောက်ကြနက်ဒီရောတင်ရတာကိုပေါင်းတော့ဦးလားကျွန်တော်တော့ပတ်တက်ချက်မှာပါကြောက်သွေးလေး စစ်တပ်ကဘောလုံးတော့ကန်နေသေးတယ်ဝင်လေဝင်လေတကယ်လာတယ်ဘောနားဘူးတော့ဒီလာအားရော်ရေဆောက်ကြီးတယ်ဟိုရီကောပဲရှိတယ်ဒီနာရီကောပဲရှိတယ်ဒါလေးတငါလာမယ်နော်ငါလာမယ်မင်းကြီးကလာဟဲ့ I need a weapon enemy I need a weapon

လက်ခွန်ခွန်ခွန်ခွန်ခွန်ခွန်ခွန်ကျွန်တော်ဟိုဘက်တော့ dive dive ပြီးခေါ်မယ်နော်ဒီမှာဒီမှာငါလို့ကျွန်တော်ဘက်မှာတော့ပတ်တော့တော့အဲ့အဲ့အဲ့အဲ့ဆိုင်ကလေးသွားရနော်ခုန Watch out ကိုသားလေး shotgun နဲ့လမ်းပြတဲ့ကောင်တကောင်ရှိတယ်အမဖူးချက်ဖူးချက်နဲ့ပါအာနောက်ကပါလာနိုင်ရတယ်ဟောဘလို့ဖြစ်လို့လဲဂျားဘယ်ဖြစ်တာမမတော့ကိုကိုနီဘုရှင်ကရတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီလိုမှရှိတယ် ဟောအပေါ်မှာကွာအပေါ်ကောင်လေးပါခွလဲရမှာကွာရောက်ပြီ Don't give up. Your teammates can still recall you. ဟာလကွီကွာဂျားညက်ပြီးတော့သိသွားရတယ်လို့ငါလာဘောပဲဘယ်ပြင်းနေဒီဘက်မှာတာကားရောဟုတ်လားတီးဦးဗျပြန်ပါတော့ ဒီမှာဒီမှာဒီမှာရောကားလိုက်ကြကားလိုက်ကြနှစ်ကောင်ဒီမှာအဲအမရုံးရည်ဒီတာဗျ तू ကမီးပြတ်နေတယ်အဲ့မီးပြတ်နေဝစ်သွားတာတော့ဟိုမှာညာဘက်မှာလေကားကြီးလေဝင်နေညာဘက်မှာအဲကိုလိုက်ရှိတဲ့မှာညာဘက်မှာအမဝင်နေအိုးမမမမမပေါ်ဟုတ်တယ်အကွေတာမ အကောင်မဲအကောင်မဲအဲ့ဟိုကဲရရကဲကဲကဲဆန်ကနေကခေါ်ရတာဟုတ်လားလေးကောင်တော့ရပြီလေးကောင်ရပြီအေးကခုံချချက်ကြီးရရှိုးလိုက်အောင်ပုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတေးတော့မလို့ခုံချလိုက်တယ်4 3 2ခုနကောင်ရခုနကောင်ရပြီတော်တော်တော်အေးစီအေးစီခုနကောင်ရပြီခုနကောင်ရပြီဘိုင်းတော့ကန်နေဒီမှာတော့3ကောင်တော့တက်ကပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတခါလေးလေးပဲစုံမှာပေါ့နော် အဲ့ဆိုဆောက်နေကြဒီလူဒီလူတွေပဲဆိုတော့ဒီဆာဗာလေးပါလို့ဆိုရင်ဆောက်နေဆောက်ပါတော့နော်ဒီခင်ဗျာ TV တဲ့တော့မပါခြင်းတော့ခင်ဗျာ6កောင်ရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါဝိုင်းချေကြလို့အဲ့လိုမျိုးရှိသေးတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးသေးသေးမပါပါဘူးတဲ့ဒီကာဗစီရောပါလာအပေါ်တွေအပေါ်တွေတက်ခေါ်တဲ့ကအဲ့ကာတို့တက်ကာတို့ပါမပါပါဘူးမပါဘူးဟုတ်တယ်အကင်းမစီပါညာတော့မတွေ့ဘူးနော်ဟုတ်ပါကားရှိရမလားကားသွားလိုက်မယ်ကားကားယူလေအဲရှိလားရှိလား ဘောလေးပြတ်ပါအဲ့ဘောအဲ့ဘောပြတ်ပါ enemy လား enemy လား SMS လို့လေးတာကျွန်တော် SMS လို့လေးတာကျွန်တော်လူတော့လေလူတော့လေလူကြီးကွာလူကြီးပါဘယ်ပြောင်းပြောင်းလိုက်ခွေးသားလေးခွေးသားလေးကိုခွေးသားလေးပြန်ရိုက်မယ်နော်စောက်ရမယ်ကောခေါ်လိုက်စောက်ရမယ်ကောအဲ့ဒါဘောကားယူရမှာတိလားကားယူတိုးလို့ရတယ်ဘာလဲခေါ်လို့မရဘူးဘာလဲခေါ်လို့မရဘူးပြန်လာတာဟာ ကြောက်နေပြီ။အပေါ်နေဘတ်ဆိုအန်အန်ပလိုက်တာ။တကယ်နေပြီ။တော်တော်တော်တော်လူရတော်လူရတော်တော်တော်ရ။တီးလူရတီးလူရ။ဟုတ်တယ်။ဟောအဲ့အပေါ်မှာအပေါ်မှာတော်တော်ဝေးလေးဦးရ။အဲ့ဒီနားမှာဒီနားမှာရဒီနားဦးဆိုင်ဒီမှာရတော့ဒီမှာရတော့။ဟာဟာဟာ။အဲ့ရှိမရှိမကြီး။လေကလာလားဟောကြောတက်ပြီကြောတက်ပြီအကောင်တီအကောင်တီအကောင်တီတာလေအကောင်ကောင်ကိုတီတာတီတာရမှာဟိုကပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ဟောကြောက်ကြီး No vậy, no vậy, no vậy. Nice. Con này, con này, con này. Killua, killua, killua, killua. Bắt nó cái cá này đủ là một tí vậy Chạy, chạy. Nó đấy, nó đấy à, không bằng, nó đấy không bằng cái. Đấy bây giờ lấy rồi, chứ bây giờ lấy con này đấy. <laughs> Vậy cũng còn gì nhiều cái. Tán đâu. Lý đâu. Trong người ta là tại vì đã không thể được để trong người ta, chứ nó còn cả. Cái cái hả, pare để xịt đấy. အပါလည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးနော်သူတို့လည်းသူတို့ပဲဘာလို့ဆိုတာနော်ရောရောရောရောနိုင်နိုင်နိုင်နိုင်โอเคအရီဂါတိုအဲ့အဲ့အဲ့အဲ့ကားထက်ခေါ်လိုက်ကားထက်ခေါ်လိုက်စကုတ်မရှိဘူးနော်ရနော်ပြန်ရပြန်ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မရောဘူးကြည်တယ်ရောလေကနကနကနကနအဲ့ရှိကြည့်တယ်အဲ့ရှိကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ရှိကြည့်တယ်ပိုင်းရပိုင်းရတက်လာကြည့်မလားလားပိုင်းရအဲ့ရှိအဲ့ရှိဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ I got you I got you I got you I got you လုံးလုံးလေးမောင်းလေးမောင်းလေးတော်တယ်ကိုတိုင်းပါလို့မေးကြည့်လေကိုတိုင်းလာကိုတိုင်းလာ အေးကြီးပါကွာတာကီလို့ခေါ်တယ်ဗျအမအဲမြို့တွေမှာရှိတယ်လေကုတီကေဘလုံးနဲ့လေကုတီကေအိုင်ရိုက်ရိုက်ရိုက်ဟောဖိုးလေဖိုးလေဘလိုကြီး vehicle. ငါပစဲတော့မရဘူး။ဒီလေရပါတယ်ဒီတိုင်းပုံးနေ။ကဲမလား။တော့တော့ဒီတိုင်းအပေါ်တက်လိုက်ရမှာ။ကျွန်တော်နောက် record မှာရှိနေတယ်နော် record မှာရှိနေတယ်။နေနေတာဝေလို့မရဘူး။လက်ကွေးပါလေနော်။နဲ့လိုချင်တာတနက်ပေးချင်တာဟာရတယ်နားတယ်ဟာငါလက်ကွေးဒီဒီတိုင်းငါမတက်နဲ့မသွားနဲ့မသွားနဲ့လीမသွားနဲ့လीပြပတ်လာလို့လीမရောက်လीအဲ့တလဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှုပ်လာမရအောင်အများကြီးအပေါ်မှာအပေါ်မှာအများကြီးနော်အဲ့ဒါအများကြီးနော်โอ้สกอร์ไม่ရှိဘူးกว่าဆိုပြီးပြီ လမ်ဘိုဂီနီနဲ့ရအပြင်မှာမစီရတော့ဂိမ်းထဲမှာစီးနေပြင်မှာမစီရတော့ပြင်မှာမစီရတော့ဂိမ်းထဲမှာမရဘူးလမ်ဘိုဂီနီနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့အဲ့အဲ့ drop down drop down နဲ့ no no အကောင်အကောင်ထိရတယ်ထိတာတယ်ဘေးမေးရောဟာပါပြီလေဟောဟောကျွန်တော်ဘေးမှာရောက်လာတယ်ဘေးကကောင်ကြီးလို့ခေါ်ခေါ်လိုက်တဲ့ကောင်ကြီးတပည့်ပြေးခေါ်လာဟိုစားကောင်လိုက်လာဆောက်ချစ်ချစ်တော့ဘာကောင်ဖြစ်နေရအော် လာငါရှိတာငါရှိတာခင်မကောင်းကွာလိုင်းရမကောင်းပြတ်မှာဩနောက်ကနေဟာငါပိုက်တော့မှာကွာကောင်းပြီကောင်းပြီလာလာလာတကယ်ကစီမရှိတော့မယ်ဒီကတော့မယ်ဒီကတော့မယ်စီမရှိဘူးလို့တော်တော်ကြည့်ရကြည့်ရမှာကကြည့်ရဒီကစစ်ချလို့မရဘူးလားစိတ်ထဲပဲစိတ်ထဲပဲလေလာအဲ့တော့ခုနခုနတော့ပြီစိတ်ထဲပဲလာရောက်တယ်လာရောက်တယ်လာဒီကားလေး ခုမှစီးရစီးမယ်လားအတိုင်းမိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနာအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါရအဲ့ဒါရအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနေပြီးအောင်ချက်ရှိုးမယ်အဲ့ဒါနေပြီးညော့အဲ့ဒါနေပြီးအောင်ညော့မယ်ဒီနာနေညော့မယ်ညနေညော့ပြီးတော့ညော့ပြီးတော့နည်းနည်းနော်ရင်အဲ့တော့တတ်ရကြတယ်နှစ်ဖက်ပြည့်တယ်နော်နှစ်ဖက်ပြည့်တယ်โอเคบ่บาล่ะชูชาชูชาเอาๆๆๆ ကွာညလေငါ့ကိုငါပြစ်နေအာခေါင်းခေါင်းမှန်တယ်ခေါင်းမှန်တယ်အာဘူးမတစ်ခုမှလည်းရှိရတစ်ခုမှလည်းရှိရဗိတစ်ခုမှတစ်ခုမှရှိရဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘဘတစ်ခုမှကျွန်တော်လမ်းပြတယ်ဗိထွက်ရအောင်ထွက်ရအောင်ထွက်ရအောင်ဟောဒီနားထွက်ရအောင်ဟောဒီနားထွက်ရအောင်ဒီနားထွက်ရအောင်ဒီနားထွက်ရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စကူကကောင်းနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေအဲအဆောင်တဲ့ကောင်တော့ငါနေနေတိဆုံးမပြီလားနော်ခဏလေးခဏပြသွားနောက်ပါနောက်နောက်ပါကြောက်နေတာနိုင်ကြည့်တော့ ဒီ M24 နဲ့အေးအဲ့တူနဲ့မင်းသားပြသွားတာမြောင်မြောင်ကျွန်တော်စကုံးကူးမှာပဲလေကူးမှာပဲအေးစကူးမပဲတော့တည်ရစကူးမပဲတော့တည်ရငါအတန်တော့ကြားရတယ်ဗောဒါပေမဲ့ဒီရှေ့တောင်းနေပါပြီမှာဒီရှေ့တောင်းနေပါမရှိဘူးမရှိဘူးအရှေ့တောင်းနေပါမရှိဘူးအရှေ့တောင်းနေပါမရှိဘူးနိုင်ပြီမနာပါမနာပါမကဒီမှာဒီမှာ Mark the location ဟောဒီမှာလားဟာမတွေ့ဘူးတော့ငါဒီနားလေးကခေါင်းထွက်လာတယ် Ah, ah, mark the location oh, i I've located the next play on, come on, ရှစ်ကိုအရင်မဖြစ်နဲ့မလိုပဲအားတို့အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ညကောင်းတယ်ပါကဟုတ်တယ်အဲ့ရင်တော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ရင်ကိုရင်သွားကျွန်တော်အဲ့ရင်ကိုရင်သွားယူထားနေဗျာဒါလည်းရှိလည်းဖြစ်မယ်လေဒါပေမဲ့ရှိတော့ပါဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လေးစကူးတွေပါဘူးအပပတ်နေမှာမရှိမရှိအေးစေးစေးနိုင်နိုင်နိုင်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းရတာဟုတ်တယ်ကောင်းရတာပဲဒါအားတို့နေရာကောင်းရတာပဲအတရစာနေရောအတရပါရနော်ရှယ်ပဲ Nếu ra cho cho cho cho thổi cho thổi cho ý nhé thổi cho ý nhé thổi cho ý nhé thổi. Thằng nó. I see. Cho thọc thằng nó. Ở đó ờ, nhá, ở kia mà. Tôi bây giờ bị thằng. Bà bà. Nên nên đi thôi đó, nên nên đi thôi đó, bà bà. Bà bà. Này lý mình. Mới sự ubah chả đấy. Ubah chả, biết đi bắt thằng mà biết bù bây beka maphiko uri beka to wema ho makakho bilama kumalama toba toba toba I've located the next play zone. Tổng con này, tổng con này, chỗ này, tổng con này. Thì nó còn, thì nó còn CD để, thì chỗ còn CD. Cá, cá, cá, cá, cá. Ông về đó, ông về đó, ông về đó, lúa rồi đó, lúa rồi, tí nó. Nó mà cài, chỗ nó mà cài. 加多米加多米加多米加多米，阿哥我去阿哥我去阿哥我去阿哥我去阿哥我去，看那，个来？拉比拉比拉比拉比，阿凡有，奥少奥少奥少奥少博笑。哦，别样。 เราเราเราไกลเราไกลเราไกลเรากดกดกดกดกดกดกดกดกดมากดเลยมาไงตัวมาดิมาไงได้ได้ได้มาไงได้กาวาบิวกาวาบิวกาวาบิวတက်လာပါတက်လာတက်လာပါတက်လာတော့တက်လာတော့တက်လာရောနှစ်ဖွဲ့ကိုညက်တာကွာတက်လာတက်လာပြီဟောမရတော့မရဘူးပဲရတော့မရတော့ဘုံနဲ့ဘုံနဲ့ပုံဒီကောင်တွေကငါတို့အချက်ကောင်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒါတိုက်သွားတာဒီရဲ့တော့အဘကောင်တွေရှိတယ်လို့ငါပြော သေးအောင်ကောင်းတော့ကောင်းတော့ကောင်းတော့နိုင်းမင်းတို့မင်းတို့မပါလားအော်နိုင်နိုင်နိုင်ပါခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့လာလာကြွိုင်းတာအဲ့လိုအဲ့လိုရှိရကောင်နေဖြစ်နေတယ်လာကြွိုင်းတော့နောက်တစ်ခွဲ့